натрийдин күкүрт менен реакциясы металлдык натрийден буудай өлчөмүндө алып күкүрттүн порошогуна оонатуп алабыз натрийдин оозунан бир сантиметр аралыкта кылып айнек түтүккө жайгаштырабыз түтүкчөнүн натрий жайгашкан жерин отко кактайбыз жалың жарк деп күйөт натрий күкүрт менен кычкылданат натрийдин сульфиди пайда болот